你说你比我长得帅，我接受你的挑战。 每年这个时候都要回复一下一些网友对我们的质疑，包括一些粉丝或者说一些喷着我们的同行。我其实我们就做两件事儿的，做格斗装备和格斗培训。如果你想质疑我们，就拿出你的作品，很简单。比如说你说教课比我教的好，我从来没见过全网谁发起一个说跟我挑战教课，我特别乐意接受你的挑战。还有就是说你装备做的不好，那请拿出你批量量产的作品来。这两件事儿，如果你都满足，咱们一块儿都比拼没关系。那但是其他的不太在乎，不是我们在做的事儿，不是专注点。比如说你说做饭做的不够好，你说你比我长得帅，这些都不是我们比拼的内容。